tubanirizaako mwenna abekuumira ku mukutu gwamwe guno omuganzi ogwa online medias uganda online medias uganda mwebali kusubscribinga ah, nakwagaza buli muntu sekinomu okujja ku kyanene yamaanyi kubanga kyanene yeba ne bwino atuukiridde ah, egezaako okukola research nokukola buli kimu okulaba nti bannayuganda baganyulwamu nti bannayuganda baganyulwamu olunaku lwaleero ah, lunaku lwa sande tugusa n'amawulire mangi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo tugguse n'amawulire mangi nnyo nnyo nnyo nnyo naye nga amawulire ge tusooka nago geega pulezidenti w'abantu ayitibwa robert kyagulanyi sentamu robert kyagulanyi sentamu amawulire ge tulina ye mukulu robert kyagulanyi sentamu okupositinga nti nno emmotoka emmotoka gye bali bamusuubiza etayitamu masasi <laughs> eitayitamu masasi etuuse etuuse kati mwabadde bamuzoganya uh, mumugano oku, okutandika okukola robadoba style uh, ababuukiddewo nabagamba aa ah, tizibana ekyawedde dda newobeera ne ek 47 etya newobeera ne, ne rifle yo etya newobeera ne grunade etya aa ah, ah. emmotoka omubanda gyaleese oba the geto gladiator the dangala from kamoca teyita mu sasi <laughs> teyita mu sasi eh? mu kuwandiika ah, ku makya golunaku olwaleero agambye nti atwala omukisa guno okwebaza bannayuganda bonna abali mu uganda asaako n'ebweru olw'okuba nti baamubeererawo nnyo ah, ah, mu kaseera ng'anoonya demokuraasi mu uganda awandiise n'agamba nti ah, ku lw'ekibiina kya national unity platform ah, yandyagadde okwebaza bonna bonna bannankyukakyuka bonna bonna ababadde mu struggle eno nti kubanga ah, nti bannayuganda bonna baagezaako okwagala enkyukakyuka nti weyabay batuka n'ekiseera nti waba atambula ngaomuntu asobola okukwata nusu bitaano nazikwata namugamba deddangala fulumukamoca kwata weeyongereyo ofube okulaba nti ojja omusajja oyo mu ntebe agenze maaso uh, n'okugamba nti nno uh, ah, ye Uh, bannankyukakyuka bonabona abali mu uganda uh, n'abaali ebweru w'eggwanga bo baagezangako okugamba nti nno uh, uh, emmotoka emmotoka zonna zona zona zona zona ezaalinga ku kampeeni ye uh, zo baaziteekangamu amafuta era nga ogendanga bugenzi ku petrosta yonna oba toto oba kyero oba biki uh, ne bagamba uh, biiru yo yawedde dda bbiiru yo yawedde dda mumuteekewo butesi ah, motoka zammwe tugezeeko okuziyiwamu amafuta ate amafuta ago bayiwangamu fulutanka munange fulutanka so ebyamafuta byo agambye nti aa bannayuganda abaali baagala enkyukakyuka abali mu uganda n'abali ebweru w'eggwanga bo bagezaako ne bagamba fengaffe akabondo kaffe fe tusazeewo nti amafuta tegakubulanga simanya otambudde ogenze e, e, epakwaki ogenze kabera maido ogenze eggulu ogenze kitigumu ovudde ogenze embaale nga ye mwamulawo onabonabona we yatambula luuka eno gye yafunira obuzibu yona yona yona yona yona baali bannayuganda abali mu uganda saako n'abawangaalibwa ebweru w'eggwanga ayongeddeko mu kwandiika ah, oyo getwogerako yo president bobi wine the geto gladiator the dangala from kamoca amanya ge gonna gonna tulina okugagjayo ebitiibwayo byonna byonna byonna tuba tulina obbijayo tasiwayo mutuulira ah, nga tugamba the geto gladiator the dangala from kamoca bintu bye bintu bibye yabyeyita dda so tewaliwo ah, the geto gladiator oyo taliiyo tuba tumanya omu omubanda wa kabaka pulezidenti w'abantu ayongeddeko n'agamba nti bannayuganda abeebaza nnyo bannayuganda abali wano eno abawangalira wano eno mu uganda n'abawangalira ebweru nti baagezaako okusonda ssente okulaba nga ba polling agents bonna ba polling agents bonna ne ba supervisors bafuna ekyokulya n'okubeezaawo ayongeddeko nti nno mu kiseera we baali banoonyeza obululu mwalaba ekyatuuka ku sudan magic we baagezaako okumukuba Ah, bagezaako okumukuba labba bulleti ah, labba bulleti oba kakanisita nekagezaako okumuggira omumwa nekagwasa ayongeddeko n'agamba nti bannayuganda balwezinga konsani eyo bannayuganda bayogerako bebano abali wanene e uganda n'abali ebweru w'eggwanga abali abroad ah, konsani eno bwe yagituusa oba bannayuganda ekyo ekintu ekyabanyiga ne bagamba a ah, omubanda katumuwe katumuwe bret proof vest era mwamulaba mwamulaba nga bret proof ezo azikyusakyusa mwamulaba ezo ngaazikyusakyusa simply because uh, bannayuganda bali tebagala uh, pulezidenti waabwe atuukibweko obulabe bali tebagala pulezidenti waabwe atuukibweko buvune bonna bonna bonna bonna bonna thats why bwe uh, bamuwa bread proof vest ne bamuwerako ne, ne helement ne helement ebagita uh, ballistic helement kyovola mwamulabanga ng'abyambala bibiri nga newaba ng'ali luddawa aa ng'abyambala era abeebaziza nnyo n'abagamba nti no senga teyali ah, te uh, te, senga teyali ballistic element ne, ne bread proof vest uh, bambi emasaka senga kati temukyamwogerako nga the geto gladiator aliwo senga mugamba nti no omugenzi ah, agenze maaso n'awanika n'agamba nti yeebaza nnyo bakomuledi bonna abavaayo ne bagamba nti bagenda mugulira emmotoka eya bretproof emmotoka ya bretproof gyetwogerako yeetayitamu masasi yeyetayitamu masasi yeetayitamu buno bugulune eri obwo bubomubomu obwo simanyi ono nkasuse kano kakikafaana kati aa ekyo twala tugende eyo teyitamu tulaba emmotoka z'omubanda ezisinga ng'endabiramu omusajja baabaagala musikamu n'addira oguyondo n'agikubaakuba n'agikubaakuba yonayonana nekola ki neyiika naye eno nebaba bakutenda <laughs> nebojja n'oguyondo ogwo ogufaana gutya n'okubako oswadde ogenda kugikongokako obukongosi ogiveeko agaza maaso neyebaza nti bakomuleedi bano baamutuukirira ne bamugamba nti nno baagala kumba ah, nga bateekawo okusonda okusobola okugula emmotoka eya amudika naye nga ye omubanda wa kabaka degeto gladiata deddangala fulo mukamoca president w'abantu ye nakirabira ddala nti yali tasiki nene nnyo kubanga emmotoka eno ya bbeeyi emmotoka eno mukulu okunoonyereza kwange eri wakati wa miliyoni eri wakati wa miliyoni lusanvu eri wakati wa miliyoni lusanvu n'okudda eri naye kisinziira mwaka ki kisinzira mwaka ki mwebefulumye kati tuli mu 2021 ya tuli mu 2021 kanaiza okusanga 2021 v8 suv nga ya bei bitya nga ya bei bitya naye ah, bo bamugamba ah, munange bitulekere fetwagala obeere mulamu ah, twagala tukuwe protection yonayonayonayona ngaabantu tebakugajambula abantu tebakutuukako simanya bino masasi aa nebeera battlefield gogiyitamu buyisi <laughs> yeyo emmotoka gyetwogerako eya blate proof um, pulezidenti w'abantu gyagezezaako okutusabuukulira ku makya g'olunaku olwaleero wanene uganda wano wetuli agigezezaako okugitusabuukulira naye atwali tukyagira ku mmotoka eyo agambye nti nno bannauganda webarezinga concern eyo nti bagamba mugulira mmotoka eyo mm, bambi n'abagamba nti emmotoka eyo nga ya bbeeyi simanyi bamu naagisobola naye wayogerera bino oba wensomera bino emmotoka eri mu uganda emmotoka eri mu uganda emmotoka etayitamu masasi bagitonedde bobi wine eri mu uganda bagitonedde robert kyagulanyise nti waabantu bagimutonedde nadde ndabakawo ku posisi ezimu ezabannayuganda nga bagamba ii emmotoka eno nadde ndaba omukutu ogumu nga gupositi nga kugamba nti uh, Robert Kyagulanyi Ssentamu emmotoka uh, etayita mu masasi amaze ogifuna so ne ndabako omusajja omubamuyita Charles Lomushana n'agamba ekintu kye you can't get ah, a car without a government clearance so bannayuganda ne bamutabukira ne bamubuuza ate biyitawa era biyita mu URA yekuwa yekuwa olukusa olw'okuleeta ekidduka kino ate URA kitongole kyaki kya Uganda bakita Uganda Revenue Authority which means nti byonna byonna byonna emisoso gyonna gyonna gyonna E, e, egino yitibwamu okuleeta wanene ekintu ekipya nze kyemmanyi nti nno robert kyagulanyi sentamu yamaze dde okikola mu robadoba style gyayise the robadoba style era agenze maaso n'okwebaza nti yeebaza nnyo bakomunedi bonna abamubeereddewo mu kiseera ky'okujja bannayuganda Ah, be basibye ah, be basibye obwemage mu makomera ah, okubatwalira emmere famire zaabwe zonna zona zona okuzirabirira okuzitwalira kokulya ye agezezaako nnyo bambi n'okugamba nti bambi bambi nti ye musanyufu nnyo olwokuba nti bannayuganda bamberedde era bonabona abantu abaali bagamba nti simanya eh, sente eza kampeyini yali azijja mu bazungu nedda akikiryalinze buli nnyo n'agamba nedda ssente zonna zonna bannayuganda bannankyukakyuka abeewaayo ne bagamba ekimala kikola ki ekimala kimala e, eh, katugezeeko okuwaayo ssente zino eno tulabike nti nno omubanda wa kabaka degeto gladiata abeerawo n'agamba nti e eh, hey, eh, nzize kweŋŋanga musajja nsobole okumujja mu ntebe gemawulege tulina olunaku luno olwaleero ge mawulire mbagaye ge mawulire ge tulina olunaku luno eno olwaleero olwe sande nga pulezidenti w'abantu de geto gradiata de dangala fulu mukamoca bobi wine abadde agezaku oku unveilinga emmotoka eyimpya eya v8 v8 land cruiser britproof ama katugende maaso Uh, n'okubabuulira ebitonotono uh, bye tugezezaako okunoonyereza ku motoka eno ebitonotono ebikwata ku motoka eno uh, gye bawadde gye batonedde bannankyukakyuka gye batonedde pulezidenti waabwe robert kyagulanyi sentamu emmotoka eno eyitibwa 2019 toyota land cruiser bret proof ama toyota land cruiser bret proof ama era ng'eri mu kala nzirugavu emmotoka eno ebigikwatako nno munange byewuunyisa eyina 4.5 liters v8 uh, direct injection eyina 4 wheel drive to interbo intercula ngayo ya dizero obiwulidde eyina full time 4 wheel drive system eyina cool box eyina touch screen Uh, tasikirini uh, waliwo awo maaso awo osobola uh, yo yatach waliwo kasikirini obuli awo osobola okunyigako nolaba gprs nonyigaki nolaba ekubo weritirifaana litya oba wengenda okuyita afaana watya awo watach screen erina power seat power seat eno nti zikuyamba okuba nti newoba Uh, okwongeza ku puresya y'omutoka otudde okugwambusa okugukola otya byonna ebiina yo yonna yonna ya leather interior leather interior abamanyi ebintu bya leather ndowooza abamanyi ebintu bya leather sisobola kukiddaawo kinyonyolaku nnyo naye mwe abamanyi leather interior leather oli yalagirwa byebiri mu mmotoka ah, ya president robert kyagulanyi centamu ah, gye bamutonedde bannakyukakyuka abali mu struggle abaagala eggwanga lyabwe lisobole okukola ki okufuna omukulembeze omulala einako tv bill ah, rayer tv erina high capacity fuel tank high capacity fuel tank eyina dual projector head headlights eyina lead deltime running lights eyina crome grill eyina fuel full option land cruiser face lifted new look eyina sport body kit eyina 4 cameras nga zonna zikuba 360 full option 360 tubategeeza nti ziraba wonna 360 tubategeeza mu maaso mu mbirizi emabega kyekyo 360 erina level 6 ama level 6 ama awo tuba tutegeeza nti omubiri gwayo amasasi amasasi ag'enjawulo tegatu amasasi agava mu mu mundu ez'enjawulo tegagendako niwe abakutenda mu kino Eh, ah, eh, ballistic protection level details eh, ya level 6 rife ya 7.62 times 51 millimeter eyo yo ne baba kutenda <laughs> emmotoka yakyagulanyi tojja gikuba nako wadde egundi endala eya m80 natoball uh, 2.750 fps obubanga buno obutunda mutera okulaba firimu ezo ezezirina obwo obutunda kati akakatunda ne bwokakwata n'okakasukayo eri wansi kajja kwabika nemmotoka tejja kukola ki tejja kusoboka ak47 bagiyita ak47.7.62 times 39 mm lyery gundi yesasa eryo esasa eryo eriva mu mundu eya ak47 erya 39 mm ne baba bakutenda emmotoka yakyagulanyi terigikuba terigituukako wadde wadde uh, gundi endala eya revo 6 uh, tulinawo m 1943 2.700 fps naye abakutenda ngaolina ekyo ekika kyemundu ekyo tekituukawo uh, submachine gun 9 19mm naye tegendawo rcjj 1.400 fps tegendako tokorev 7.662 times 24 25mm enayo totawaana totaanako erigira ku motoka ya mukulu kuba ne bonajja n'olwo olumundulo aa <laughs> eri emmotoka baleese ensajja eri emmotoka tubagambye baleese ensajja teri byakujya erigira ligirako simanya bano bagundi bano bajja n'ebiyondo byabwe bagikubaakuba simanya biki aa eno gwagikongokako yokka yokka yokka kubanga endabirwamu yokka endabirwamu teyitamu ssasi emipiira tegiyitamu ssasi nkubuulidde newa abali mu battlefield nga bali mu kulwana emipiira tegiyitamu ssasi era abalekawo nga mugakuba nga mugakuba naye nga yakola ki yabalaga nti agenda endabirwamu yomumaaso teyitamu ssasi emmotoka eno gye twogerako erina ekikwata fuel tank amanyi abantu abamu bamanyi okukuba fuel tank ezo ah, emmotoka nekwata omuliro naye neno baba bakutenda nokuba ku fuel tanka yaayo esaasi teriyingira ekirala kyerina ekyamaanyi newojayo ah, newojayo ah, newoogikuba ku breaki zaayo oswadde omala gaamu ki ga mu bulago kubanga yo erina protection eyaki ey'amaanyi Han, uh, ah, handgun 44 magnam eyo nayo tetuukawo lwc 1.443 fps eyo nayo tetuukawo nikitegete emmotoka eno bazikolera mmanga ag'enjawulo bazikolere mu amerika waliwo n'abazijja e philipine ne tujja kugezako okugezaako okwongera okunoonyereza tulabe eno yo yavuddewa naye nga byebyo ebitonotonotono ebikwata ku mmotoka eno gye bagezezaako okuwa pulezidenti waabwe gye bamutonedde gye bamutonedde abantu bannankyukakyuka abali ebweru ebbo besonda makisende newagamba aa omukulembeze nedda basussizza nnyo kujoogajooga kati katukugulira emmotoka enaabamala embiibya emmotoka eno ejjira ku zero kilomita mirage zero kilomita tejja simanya bino simanya bagivuzeemu nedda ejjira ku zero kilomita mukitegedde so bye bye twagadde okuyisawo olunaku olwaleero olunaku olwessande nga tugezaako okubamenyeramenyeramu kwebyo ebikwatagana ku mmotoka ya, ya pulezidenti w'abantu bobi wine oba robert kyagulanyi sentamu bannankyukakyuka abali ebweru abali mu abroad abali mu nsi ez'enjawulo abali etake e abali e ukraine abali e bahrain abali e bungereza abali mu amerika bo baagezaku ne bagamba fe abali eno katugulire pulezidenti waffe emmotoka eri etayitibwamu musasi kubanga um, Uh, ewaka mu uganda bali bageza bali basusiza nnyo mujoogajooga ne bagamba akanyoomonyooma ako katugaizeeko kajjawo thats why tubadde etedde kino olunaku lunene olwesande enaku zomeza biri mu lumu nga pulezidenti w'abantu agezaako okulaga emmotoka eno uh, enkambwe emmotoka eno ensajja emmotoka eyasalawo emmotoka eyagamba nti nedda nzize ne mba mufa mutya neemuleeta kikompola kitya tekigituuka yemmotoka eyo gye tubagamba nti emmotoka eno erinako ekirala erinako battery and computer protection gwe nowookuba otya esasiryo oswadde erina intercom system erina run flat system gy'emipiira ne bwoba okola otya erina fuel tank protection erina underbody protection dms grenade fragmentation nti gwe ne weerinnya ku grenade efaanana etya evaawo neetandika butandisi erina bret resistance grazing emabega erina barkhead reyado erina overup protection erina power window erina reinforced dohings erina reinforced reinforced suspension and brakes. So kati bino ebadde basusizasusiza nnyo ku abantu asimanyi ali mu mmotoka ye ne bamukuba amanda n'afa aa mwe muswadde mwe muswadde eno tebamukuba ssasi simanyi zino ezaaba snipe e, e, waliwo ekika ky'emmundu eky'abasnipe bakiyita m700 eyo yo ne baba bakutenda essaasi lyayo teriyingira kubanga essaasi ryo wano tutunulira lya 51 uh, uh, millimita eryo teriyingira simaganaga ak 47 lya 39 millimita enkola ya mulasha eyo e, enkola ya mulasha emundu eyo ak 47 teriyingira dragnov svd teriyingira essaasi eryo erivaomu simaga buno bupisito butakarevu Uh, bubaleta bufotefo maginamu obwo tebuyingira naawe obwo tebuyingira byebitonotono byetugezezaako okubakuŋŋaanyiza ebikwata ku mmotoka bannankyukakyuka gye batonedde pulezidenti waabwe robert kyagulanyi sentamu ate tuddiŋŋane olundi nga tubagezaako okubaweereza amawulire gonna gonna agaba gaguddewo mu ggwanga temuva coronal medias uganda mugezeeko okusubscribinga eh, abantu ekintu kigezeeko okugejja kigezeeko okutambula eh, kubanga famire webanga nnene nnyo famire webanga egezze eh, ekin ekintu kino eh, fena tufunamu kubanga waneno ah, waliwo information eyamanyi nnyo evaawo ah, then nogezaako okuspreadinga ah, country wide saako world wide n'abali ebweru wamawanga nibamanya ki ekifa mu ggwanga lyabwe uganda mbadde katayira wa online medias uganda tuddingane olundi